днес гледах, че другите хора снимат повече клипове на Subway и сега реших и аз да снимам един. И ще се опитам да направя хиляда монети без бордове. На следващия рун ще използвам бордове, ще видим. Може и да направя 1000 монети без бордове, но моят рекорд обикновено е 9000 монети. Направих го с два сърфа, нула ключа. Не, всъщност използвах един ключ, който веднага се блъснах, като го използвах. И затова реших да не използвам другите два, защото мислех, че пак ще умра, но по-добре беше да ги използвам. И сега снимам клип на Subway. Тогава, бях, тогава версията ми не беше тук, в най-старата. Ами беше в Кажи го, кажете го. А, Париж, да, Париж. Аз игра на iPhone. Естествено. То понякога и така ми спича, както сега. Нямам други герои, освен този Джейк. Събирам за трики с шапките. И моя грешка, втория ще се опитам да направя без бордове. Така. Ухо, чече! me suddenly, amazingly. Сега остава и да се блъсна като миналия път. Само това ми остава най-много след малко ще играя лоу и може и утре да снимам клип на Лоу. Сега е 8.37 минути. И няма да мога да снимам клип как правят три дуела на Лоу. Молтен, потвърждавам Молтен. Иначе ще да го направя за 10 минутки. Той ще го направя 7 минути защото ще има и следващ клип на Събой от мен. И... Нямам дълго да ви кажа, но мисля, че ще успея да направя с един борт само хиляда монетки. Не знам. Или пък може би с два. Или пък може би с три. И пък може би с 0. Няма как да стане без 0. Ох. Само да не взема пак да се блъсна. Мистери бокс. Е, е. Аз съм готин пич и съм идвам от Марс и затова съм много добър на саблай. Аз съм Subway сърфист. Добре, да е три борда. А, не. Два борда. Ох, май гад! Не is Не This is Говоря малко странно, като побъркан. Мисля, че няма разлика между нормалния ми глас и този. <clears throat> Какъв ми се правиш, бе? Неподск... Неподскоклив заек. Дърън, дърън, дърън. Не каза както Аз имах и клип за гъмбъл, но не го качих в нета. защото не искам да го качвам, защото се провали. И сега ще снимам нов друг клип на Subway. И тук хванах една буква. Али ще хвана ето... Никой не знае. Омага, нямам сърфове! Сестра, мъква и мая. Е, май успях само с три борда. Драво на мен. Е. Може имам съвсем маничка вероятност да направя 2000. Съвсем маничка. Но е, може би е невъзможно. Ох май гад. Това беше яко. Komps. Komps. Добре, че 1100. Моят рекорд е 9000. слушам музика, просто аз съм сигурна наставил само микрофона ми да се чува и... Ео съм направил съм моя глас да се чува. Иначе слушам музички на Майнкрафт, така The Miner, uh, Let's Play Crafting You Again, някакви си таки, такива тъпи One More Night. Uh, no Life Minecraft, дрън, дрън, дрън и разни такива тъпи. Уху! взех, ето. Единичката взех. Единица. Оля! Почти хич не се чува музиката, даже и хич. Само моя глас се чува. Добре. Айде. Отварям двете мистериозни кутии. Следва другата. И това беше от мен. Чао!